Ara hauria de parlar el Toni Barberà, un activista social tossut, d'empeus per la salut pública, partícipe incansable de les marees i sempre una persona inspiradora en les seves paraules. Us deixo amb el Toni. Sí, Mercè Espe, eh, amiga, ben, bona tarda, companyes. Eh, M'he posat d'en peus doncs per no ser menys i perquè, de fet, com s'ha dit, Eh, jo vaig començar o vaig continuar aquesta batalla important, satisfactòria, gratificant per la salut pública, des d'una entitat que es diu Dempeus per la Salut Pública. Allà el 2008 una sèrie de persones es van posar drets i democràticament insurgents vam dir mirarem a l'administració dels ulls ells que ens miren als ulls no ens, expliquin, no ens venguin motos i parlem d'un dret importantíssim que és el dret a la salut. Mm, mm, doncs com estem entre amics i amigues no us passaré xifres, qui vulgui necessàriament que entrin a la pàgina web de Maria Blanca o d'en Peus per la Salut Pública, mm, ni tan sols faré referència doncs, a la bibliografia internacional que assisteix i avala tot el que diré, que existeix, ni tan sols posaré exemples massa específics perquè Apel·lo a la vostra experiència personal quan parlo de salut i de mala salut, qui més qui menys, per desgràcia, sap de què estic parlant, en carn pròpia o, o en la pròpia família o veïnat. Mireu, eh, 2008 deia, començaven a pintar bastos, eh, es munta d'en peus per la salut pública, una sèrie de persones, eh, comencem a nos eh, doncs a, a recuperar d'entrada el llenguatge, comencem a dir que això del copagament ens eh, fa una farum molt, molt, molt preocupant i que no és un copagament, que és un repagament i que estem parlant del dret a la salut i que estem parlant no del sector de negoci de la salut, eh, comencem a ser insurgents actius, ens rebel·lem i ens declarem insumisos d'una cosa que es deia l'euro per recepta, alguns ho riu recordareu, i ens plantem i diem nosaltres no pensem pagar altra vegada allò que hem pagat. En fi, comencem, com es diu, eh, doncs, eh, vulgarment a lluitar. Seré breu, eh? no patiu que jo seré contingut perquè entenc que la disciplina en el temps és bona per la salut. Bé, eh, l'any passat, al febrer de 2015, es constitueix la Marea Blanca. 63 entitats ens posem d'acord en què hauríem de plegar se I aquí mm, no entro en detalls, hi ha des de sindicats fins a organitzacions de caràcter social, sociopolític, eh, plataformes, veïns, etc etc. Eh, l'únic criteri amb una entitat que òbviament és eh, apartidista, però òbviament és molt política i molt ideològica, perquè tanca files amb un decàleg en el que és el nostre manifest, fonamentalment al voltant d'una definició, que és el Sistema Nacional i Públic de Salut, que vol dir el Sistema Nacional i Públic de Salut. Eh, a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar i no us explico la quantitat de coses que hem fet en un any i escaig, perquè n'hem fet for forces, la qual cosa no ens deixa prou satisfets i n'hem de fer moltes més. Però bueno, les mobilitzacions estan a l'ordre del dia, Mm, eh, ens concentrem als hospitals, eh, lluitem per, eh, doncs, contra els dits consorcis, nosaltres en diem consorcies directament, i així ens entenem clarament, el Consorci de Lleida, el Consorci de Mataró, eh, Barna Clínic, eh, entrem en tots els debats que ens deixen i ens colem, no anem gaire a TV3, que no ens, no ens criden gaire sovint, però sí que fem molts bolos veïnals, correm la geografia catalana, lluitem contra el bismés, que és una cosa perversa, és un, una,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 llavors el públic o privado, ens esforcem amb il·lustrants a aprendre i demostrar que no és més que una fórmula de parasitació de manera que els recursos públics acabin en beneficis privats. A través d'una cosa mig que és opacificació i que se'n diu enginyeria financera, però que en definitiva és fonamentalment això, amb honrosíssimes i excepcionals excepcions. Bé contra la parasitació doncs, del públic, contra el patiment humà, contra les persones que surten desesperades de les revisions de l'ICAM que els hi acaben de donar un alta voluntari i no els hi volen donar una pensió i que efectivament algunes decideixen utilitzar la línia 1 o la línia 2 o Renfe, com deia el company, per acabar, perquè diuen que no hi ha estadístiques i n'hi han, i n'hi han. Lamentablement,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 perquè si no tens treball, com pots pretendre una societat saludable que, no, que té els índexs d'atur que té? De precarietat amb els índexs de precarietat que té? Com es pot ser saludable si no tens sostre i t'han desnonat i vius a l'intempèrie? Com es pretendre ser, ser solidari si no tens una alimentació digna, assequible, que utilitzar i que donar i utilitzar la família? Com es pot viure saludablement si no tens dret a una pensió digna? Sense una pensió digna no hi ha tractament geriàtric. Això comença per aquí. Com es pot ser feliç si no respires un aire que estigui eh, contaminat i empozonyado, i una aigua que és inassequible, i una energia que no hi és, i una educació mm, cada cop també més parasitada pels interessos privats, i una cultura que no es considera un determinant social, i en definitiva amb situacions enormes, dramàtiques, terribles, visibles d'exclusió i de pobresa. Així no es pot viure saludablement encara que tinguem molt paracetamol, moltes simvastatines i moltes resonàncies magnètiques. Perdoneu, però això és així de clar. Per tant, els temes de la salut i la sanitat no són temes de bata blanca i no, us, no tindrem una salut realment envejable, desitjable, fins que totes i tots siguem alguna cosa més que pacients Deixem de ser pacients, siguem impacients. Necessitem fins i tot recuperar un sistema com el que teníem, que era un sistema supereficient, que amb molt poca inversió ho feia molt bé. Però és que allò també s'ha convertit en el fruit dels seus desitjos i és, en definitiva, un altre dels pastissos que volen prendre'ns, robant-nos amb aquesta crisi. En definitiva, drets socials, drets democràtics, drets econòmics, vaig acabant. Com ho fem? Doncs pues, trobem-nos totes les lluites que lluitem per les pensions, pel sostre, per l'alimentació, per la cultura, trobem-nos, perquè l'enemic, és molt intel·ligent, si ens té dividits ens té guanyats, i perquè l'enemic és el mateix enemic. És el neoliberalisme, els més grans ja d'edat, més tossuts en aquesta joventut en deien capitalisme, i en tornarem a dir capitalisme perquè és el capitalisme, eh? ho dic per si de casa. Llavors trobem-nos les lluites, samarretes de tots els colors, xarxes de tots els colors, marea de marees, en dèiem, marea de marees i de, i de, marees i de moviments, en definitiva, si els atacs venen d'allà, l'única forma intel·ligent, eficient, urgent, coherent, és defensant-se junts i juntes, però ja no ens hi conformem, no només resistim,